ए आ इन नेपाली आ सो यसलाई चाहिँ ओ भनिन्छ ओ सो यसलाई चाहिँ नेपालीमा उम भनिन्छ उम उम उम उम बी बु बी बु बी सी सेई सी सेई सेई सेई सेई D de d de d de e a e a e a f f f f f f g j g j g j h hush h hush h हस आई ई आई ई आई ई सो माथिको ए र यो आईलाई इकर e दिएकोलाई चाहिँ उम भनिन्छ आई जे जे ए जे जे ए जे ए के खा के खा के खा L L L L L L M M M M M M N N N N N N O O यो चाहिँ नेपालीसँग सिमिलर हुन्छ ओ ओ पी पे पी पे पे क्यू च्यु क्यू च्यु च्यु आर यार आर यर आर यार यस यस यस यस यो पनि यस नै हो इङ्ग्लिसमा तर यसलाई चाहिँ रोमानियन ल्याङ्ग्वेजमा से भनिन्छ यस से टी टे टी ते टी ते सो यो टीलाई चाहिँ प्याच भनिन्छ प्याच प्याच प्याच यु ऊ यु उ यु ऊ भि भे भि भे डब्लु डब्लु भे डब्लु डब्लु भे डब्लु डब्लु भे याक्स इस याक्स इस याक्स इस वाइ इग्रे वाइ इग्रे इग्रे इग्रे जेट जे जेट जे सो साथीहरू भिडियोको अन्तिममा आइसकेको छौँ र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला सियो बाबाई